gracias por tu amor y por todo lo que soy, eres grande soy, tienes fin tu eterno amor. Oh, oh, oh. Doy gracias, gracias por tu amor y por todo lo que soy sin tu amor. No sé dónde estaría hoy, eres mi vida gran yo soy. Eres todo lo que yo soy. Eres Dios en la prueba eres Señor en la prueba. Te doy gracias, mi Señor, por tu amor. Cuán grande amor que me salvó. Gracias por tu amor y por tu eterno amor. Gracias mi Señor por lo que has hecho en mi Dios. Soy tu amor. No sé dónde estaría hoy, eres grande yo soy. Y también todo lo que soy. lo que soy. Gracias por tu eterno amor, eres lo que soy, mi guardador. Eres mi vida, Dios. Mi vida, Dios.